Hello everyone, my name is Leon and you're watching Leon Guerrero TV. So for today's video, mag-haul lang tayo. Quick haul ng ating pinamili sa Korean store. Ito ang name ng Korean store is Dongwon Korean Grocery Store located at Aguinaldo Highway Corridor Governor's Drive sa tapat ng uh, ah, Robinson's Palapala. Ano yan? Talagang legit at authentic Korean grocery store siya. So, mabilis ang fall kasi mura siya eh. Ang una kong binili ay ang uh, Bulldog Spicy 2 times spicy. Ito ay 300 pesos. 5P. Yan yung mga nag-challenge na uh, spicy Korean noodles challenge. Tapos itong binili ko na 160 grams na fish cake. Ito ay 125 pesos. Beef bulgogi marinade na 840 grams. It's 255. 200 grams. 200 grams na chili paste. 90 pesos. Red pepper powder, 65 pesos. Tokboki. Ayan. 240 grams na yokoki. 139 pesos. Meron din tayong samjang, 500 grams. Samjang, 500 grams. Samjang, 500 grams. 145. Military tayo ng soju. Okay, oh, soju peach to. It's 99 pesos. Soju, apple, 99 pesos din. Para siyang Yakult. 55 pesos pala each. Ayan. Tcharam! Lapsus. Vegetable oil. 56 pesos. Ayan. Dish cake na ready to eat na. Nakalagay siya sa maliit na tub. Fish cake is 50 pesos. Kimchi. Isang tub na rin. 100 pesos. Ito chopstick, 2 pesos each uh, chopstick, meron tayong mga binili na melon na ice cream. Mura lang po. 25 pesos siya. Ayan. Melon ha. Bili 25 pesos siya. Pag sa mga samgyupsal na store, at 50 pesos siya. Eh. Dito sa store na to eh, is 25 pesos lang. Tapos meron din tayo binili sa Manco Green Tea. Ice cream din to. 50 peso. Ayan. And, ito na yung mga meat. Beef bulgogi. Kailangan natin ito. Okay. 350. Ito naman beef samgyupsal. Beef samgyupsal is 320 this one naman is pork samgyupsal. 250. So, yan ang pinamili namin sa Dongwon Korean Grocery Store. So, kung gusto niyo pumunta, yun nga lang sa Aguinaldo Highway Corner Governor's Drive in front of Robinson's Palabana. So, may parking area naman doon. Legit and authentic Korean na mga products pumunta lang kayo. Nagde-deliver din sila. Ililink down below ko sa, sa dito yung Facebook page nila. I-message na lang. Very accommodating sila sa messenger. I-chat nyo lang. Then, i-deliver niya. Pinakita ko yung mga binili namin para magka-idea kayo. That's it parents. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to the channel. Don't forget to be awesome. Nice much love. Peace out.